Ethan! On the last week. Nakita ko ang mukha niya, si Carlo. Celine will not let history repeat itself. Natakot ako na baka protektahan mo ko ulit. Nagbago na ang ending. Ngayon, prinotektahan kita. Will this be the end of them? Maging masaya ka sa mga sandaling wala ako. Tulungan niyo ako! The Legend of the Blue Sea, the finale week on GTV.